ಲೇಟೆಕ್ ಬಳಸಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೆಯುವ ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಮೇಲೆ ಮೂರು ವಿಂಡೋಸ್ ಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಎಡಿಟರ್ ನಲ್ಲಿದೆ ನಾನು ಇಮ್ಯಾಕ್ ಎಡಿಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಪಿಡಿಎಫ್ ರೀಡರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸ್ಕಿಮ್ ಎಂಬ ಪಿಡಿಎಫ್ ರೀಡರ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ ಓಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈ ರೀಡರ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಲೇಟೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯೇ ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಎಡಿಟರ್ ಮತ್ತು ಪಿಡಿಎಫ್ ರೀಡರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಲೇಟೆಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವ ರೀತಿ ಲೈನಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುನಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ವಿಂಡೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಲಿನಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ವಿಂಡೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಈ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಕ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನು 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಟೈಟಲ್ ನ ವಿಭಾಗ ಉಪವಿಭಾಗ ಉಪ ಉಪವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಪ್ರಮಾಣವು ಅದಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಲೈನ್ ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಇದರ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಟೈಟಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಸೈಜ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಇದರ ಲಕ್ಷಣ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಂತರ ಇದರ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರೋಣ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ವೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಇದರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರಿಂಗ್ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಬೋಲ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಲೇಟೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಮೊದಲು ಟಾಕ್ ಎಂಬ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ನಂತರ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಟಾಕ್ ಎಂಬ ಫೈಲ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈಟಲ್ ಗಳು ಟಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿವೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ ರೀಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಗಮನಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಗಳು ಅದರ ಪೇಜ್ ನಂಬರಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಇದರ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಪೇಜ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಈ ಎರಡೂ ಫೈಲ್ ನ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಈಗ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಎಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಾಕ್ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮೊದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಈಗ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡೋಣ ಇದನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂತರ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಆಥರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಡೇಟ್ ಇಂದಿನ ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಾಂಕ ಇದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಯಾರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಂತರ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣವಿಷ್ಟೇ ನಾನು ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮೇಕ್ ಟೈಟಲ್ ಎಂಬ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನನಗೆ ಟೈಟಲ್ ಬೇಕಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ತುಂಬಾ ಬಂದಿದೆ ಇದರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೊಸ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಪೇಜ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಟೈಟಲ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ನಂಬರ್ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಾಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಈ ಉಪ ಉಪವಿಭಾಗ ನಂಬರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನು ಹಳೆಯ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಕಾರಣವಿಷ್ಟೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹೊಸ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪೇಜ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೇಜ್ ಹೋಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಬ ಪದ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಈಗ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೇರಿಸಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ನಂತರ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಎ ಹೊಸ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೇರಿಸಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪೇಜ್ ಈಗ ನಾವು ಪೇಜಿನ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಲೇಟೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರರ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಾಗ ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಎಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ ಆಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೈಲ್ ಮೊದಲಿನ ಪುಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಎರರ್ ಅನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹೊಸಬರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎರರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಲೇಟೆಕ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಂತರ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಲೇಟೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಎಂಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಲೇಟೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಗಳು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಹುದು ನಾನು ಈಗ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪುಟಗಳಿವೆ ಮೊದಲನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಈ ತಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋಣ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಸಲ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಎರರ್ ಗಳಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಆ ಎರರ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸೋಣ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಎರರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೀವು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಈ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬರುವವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯು ಕಂಪೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಸಹಜ ಲೇಟೆಕ್ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಇಮ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಕಲರ್ ಇತರೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಇವುಗಳು ಸೋರ್ಸ್ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು